Hallo und herzlich willkommen im Tutorial. Heute möchte ich euch erklären, wie ihr in Bautragsmaler 2 den Map Editor starten könnt und speichern könnt und die Datei verpacken könnt. Als erstes, ähm, ihr sucht euch am besten irgendwo eine Map raus, die ihr gerne bearbeitet haben möchtet, da vielleicht eine Firma haben wollt oder ja, Straßenverlängerung oder sonst irgendwas haben wollt. Wenn ihr das habt, gehen wir Computer C-Platte, Programme, äh, oder 2. So, hier drinnen erstellen wir einen neuen Ordner namens Base. In dem Base-Ordner erstellen wir noch einen Ordner namens Map. In den Ordner haben wir erstmal nichts, da gehen wir jetzt wieder Start, Dokumente, Eurotrack 2, Mods. Und hier habe ich jetzt schon eine Map drinnen. Die können wir dann jetzt äh, raus entpacken. Einfach den Map-Ordner nehmen. Nicht? Ne, halt, Map-Ordner öffnen, reingehen. Teil entpacken. In dem Base-Map-Ordner. So, nun, wenn wir das haben, können wir das schließen. Das schließen und gehen wieder Start, Dokumente, Eurotax 202. Öffnen diese Config und suchen g konsole das stellen wir einfach auf 1. Speichern das Ganze ab. Schließen es, machen es kleiner, das kleiner, das kleiner. Und starten Auftrag Simulator 2. Nun öffnen wir die Konsole. Die Taste, die werde ich euch ähm, im Video markieren, wenn ich genau weiß, wie die Taste heißt. Also die Konsole öffnen, Edit, Europe, nun lädt er jetzt die ganzen Objekte wie Straßen, Laternen, Ampeln, hm, Blitzer und so weiter und so fort. Es dauert ein wenig, aber geht eigentlich recht schnell, denn wenn man es dann erst einmal geladen hat, dann arbeitet man ja eh dran ne, und es dauert sich manchmal vier Stunden, fünf Stunden und so weiter und so weiter hinaus. So, nun könnte man jetzt hier eigentlich rein theoretisch bauen aber man muss die Fenstergrafik von Spiel selber noch einstellen. Dafür öffnen wir wieder die Konsole. Edit. Ach, Edit eingegeben. Natürlich Exit. Jetzt gehen wir wieder ins Hauptmenü. Schlagen jetzt einfach mal mein Spielstand. Mit Level 0. Level 0. Mensch. Zu spät, das sprechen heute. So, nun gehen wir Optionen, Grafik, Vollbildmodus einen Haken raus und stellen das Ganze auf die beliebige Einstellung ein, die ihr bei euch verwendet. So, jetzt haben wir das einfach. Nun können wir wieder die Konsole öffnen und Edit Europe eingeben. Nun lädt er das wieder alles, was ich eben schon sagte und ja, das geht eigentlich recht schnell, hat gesagt. Ja, braucht halt seine Zeit. Wie jedes andere Spiel auch. So, nun könnte man rein theoretisch anfangen zu bauen. Halt ein bisschen runterspulen, dass man ganzen Punkte sieht. Vielleicht noch ein bisschen näher rangehen, dass man auch sieht, was man hingestellt hat. Und vor allem, wo man es hingestellt hat. Ich gehe jetzt mal besonders nah ran und zeige euch das einfach mal mit einem Objekt, wie zum Beispiel im Haus. Das kann man einfach hinstellen, dann in der 3D-Ansicht sich anschauen. Gut, steht jetzt zwar ein bisschen unpraktisch da drinne. Ja, passiert. Ist nun mal so. So, ja, diese Aufnahme ist mit FreeApps gemacht, denn Camtasia hat das nicht geschafft im Spiel aufzunehmen. Daher, wenn ein paar Verzögerungen sind, bitte um Entschuldigung. Nun geht's weiter auf dem Desktop. Geht denn Start, Pro, äh, Computer, C-Platte, Programmer IO 302, Base Map. Hier ist denn jetzt, wäre denn jetzt äh, zwei Dateien drin. Einmal die MBD-Datei und einmal die Punkt BAC, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre. Wenn ihr denn, ihr braucht aber nur diese Datei. Da gehen wir dann wieder Dokumente, Mods, öffnen die Map, gehen in den Maps Ordner, nehmen uns die Datei, packen die rein, speichern, okay. Er verpackt es denn jetzt alles und ja, auch wenn ihr das dann bearbeitet habt und so weiter und so fort, alles, dann können wir schon die Map befahren. Sollten Sie noch weitere Fragen, Probleme oder Anregungen haben, so können Sie uns gerne kontaktieren auf 1lkw-kirmes.de